Herkesin öğretmeni. Ee, olsa tasvira. Пошел нахуй, дал ебаный, ебать, блядь, своих пидорасов, сука, блядь. Что? Шики-брики в танке, Россия является атмос, Оскар, Оскар, убежим. میخوای کل گل پیش ما به تو چی یعنی ها